causas geradoras das personalidades virtuais. Como causas geradoras dessas desarmonias, temos uma vasta lista de possibilidades, e muitas têm início muito antes da concepção e estão ocultadas nas profundezas da consciência, tendo suas raízes encravadas em existências passadas, e que, forçadas pela necessidade evolutiva, um dia brotam eclodindo na superfície, desestruturando a personalidade. Dentre essas causas ocultadas, temos a raiva, o ódio, as mágoas e os ressentimentos reprimidos e a impotência diante das humilhações vivenciadas, que, pela impossibilidade de desforra e drenagem desses conteúdos no momento, acabam por cair no esquecimento ou são então ocultadas. Existem também as vivências agradáveis e prazerosas, onde não faltaram os recursos materiais, prazeres mundanos, poder e prestígio social, intelectualidade e influência, gerando intensos apegos, da mesma forma proporcionadores das desarmonias espirituais. E por causa desses recalques e apegos, muito antes da encarnação, o ser já tem formadas ou em formação algumas personalidades virtuais, que, como bombas de efeito retardado, aguardam o momento oportuno para explodir, desagregadoras, acordadas pelos mais diversos estímulos. E ao invés de estarem cooperando com sua experiência junto à nova encarnação, rebeladas, afastam-se da mesma, na linha de perturbação, formada por afinidade, a personalidade mais forte se torna dominante, revoltando-se contra a parte encarnada, dando origem à autoobsessão, que ocupa lugar avantajado na escala das desarmonias psíquicas. Não podendo ter o que tinha antes, nem ser o que havia sido, julga-se injustiçada, retirando-se e retirando as demais que lhe são afins do eixo encarnatório, gerando graves prejuízos à personalidade real, drenando e desperdiçando energias que são canalizadas para outros fins, desviando-as de sua verdadeira finalidade.